Good morning, sì, qui sono le 10 e come dico in questi casi, certo una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, oh, semplicemente David Lynch. it's May 11, 2022, and it's uh, Wednesday. It's uh, Wednesday once again. It enables <laughs> a clear, clear morning in this moment. I still right now, 71 and 6 Fahrenheit, around 22 Celsius. and this means that uh, it's that they really really really really soft like in this days in this period but too sober because it seems more a summer climate than spring climate of course uh, we are going to June and so uh, it's obviously that is in this way uh, as regard the video tools I don't know if I'll do it but if I'll do it as always uh, it's separate from this will be separate from this so in the case are you are interested eyes open anyway as he and you all just see from the window It seems that this afternoon temperature potrebbe anche salire come è stato ieri, io penso di sì, questa sembra ovviamente non siamo mai dei wizards siamo disappoint but for this day for this day for me potrebbe essere così but the really important thing with this atmosphere is that today today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine. And I think all along the way, ovviamente qui all along the way sempre qualche ora in meno rispetto a voi essendo un orario diverso, ma bene così anche ieri è stato così, in realtà però ieri poi nel pomeriggio si è annuvolato pesantemente per cui non vorrei che si ripetesse la stessa cosa, ma vedremo. Comunque per la fine della giornata c'era sempre il sole. Eh, l'importante è che si mantenga fino a un certo orario, sì. Per cui, said this, so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain and its uh, green roller shooter behind me on the top not visible and in fact in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eh, vabbè, grazie a te, molto people follow the channel. Riporsi un saluto a tutti and also I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco, il mio stomaco è pronto, non so se lo sentite e soprattutto spero vi possiate consolare con la vostra bella colazione se il tempo dovesse essere brutto dalle vostre parti rispetto a qui. Yes, I'll see you in the video, tweets, in the video thoughts, if I'll do it, I don't know, or tomorrow.